नमस्कार आप देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया बिहार के पटना साहिब लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ने वाले भाजपा के दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद सिन्हा को हराकर संसद पहुंचे रविशंकर प्रसाद का जन्म बिहार के मध्यम वर्गीय कायस्थ परिवार में हुआ था पटना विश्वविद्यालय से प्रारंभिक पढ़ाई करने वाले और छात्र जीवन से ही जनसंघ से जुड़े रहने वाले प्रसाद दूसरी बार मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए हैं प्रसाद अपने राजनीतिक जीवन के सबसे उच्च शिखर पर पहुंचकर बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं 1970 में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रविशंकर प्रसाद एक बड़े छात्र नेता बनकर उभरे थे यहीं से प्रसाद का राजनीतिक जीवन शुरू हो गया था आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में उन्होंने बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया तथा जेल भी गए वे सालों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े रहे और संगठन में विभिन्न पदों पर आसीन रहे छात्र जीवन में वे पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के सहायक महासचिव और विश्वविद्यालय की सीनेट तथा वित्त समिति कला और विधि संकाय के सदस्य रह चुके हैं रविशंकर प्रसाद सुप्रीम कोर्ट में एक पेशेवर वकील भी हैं उन्होंने 1980 में पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की थी इसके बाद हाई कोर्ट ने उन्हें 1999 में वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया था इसके बाद 2000 में वे सुप्रीम कोर्ट वकालत करने लगे थे प्रसाद ने लालू यादव के खिलाफ केस लड़ा था एक राजनेता के रूप में रविशंकर प्रसाद सालों तक भाजपा की युवा शाखाओं से जुड़े रहे इसके बाद उन्होंने पार्टी संगठन में जिम्मेदारी संभाली और सन 2000 में राज्यसभा सांसद बने और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कोयला एवं खान राज्य मंत्री भी रहे वे भाजपा के मुख्य प्रवक्ता हैं 2014 में बनी मोदी सरकार में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री के रूप में काम किया अब फिर से मोदी सरकार में रविशंकर प्रसाद को मंत्री बनाया जा रहा है सन 2000 के बाद 2006 में भी राज्यसभा सांसद बने 2007 में उन्हें फिर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया पिछले दस वर्षों से वे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं वे विभिन्न संसदीय समितियों के भी सदस्य हैं हाल ही में वे उत्तरांचल विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के प्रभारी थे रविशंकर प्रसाद ने कई सारे पद संभाले हैं उन्नीस से लेकर पंचानवे तक दो कार्यकाल के लिए भाजयुमो के वे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं उन्नीस से सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी 2000 राज्यसभा सदस्य बने मई 2000 से 2001 तक पेट्रोलियम रसायन तथा वित्त मंत्रालय की सलाहकार समितियों के सदस्य थे 1 सितंबर 2001 से 29 जनवरी 2003 तक वो कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री भी रहे 1 जुलाई 2002 से 29 जनवरी 2003 तक विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास था 28 जनवरी 2003 से मई 2004 तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार भी उन्हें दिया गया मई 2000 से अगस्त 2001 तक विधायी समिति के वे सदस्य रहे हैं अगस्त 2004 से अगस्त 2006 तक भी वे मानव संसाधन विकास समिति के सदस्य थे सितंबर 2004 से अप्रैल 2006 तक वे राज्यसभा की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के सदस्य रहे हैं वहीं अक्टूबर 2004 से 2006 तक वित्त मंत्रालय की सलाहकार समिति का सदस्य भी उन्हें बनाया गया नवंबर 2004 से मानव संसाधन विकास समिति की विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा उप समिति के भी वे सदस्य रहे हैं मार्च दो 2006 से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे वे और अप्रैल 2006 को उन्हें पुनः राज्यसभा के लिए निर्वाचित